मैं हूँ आर्यन आज मैं अपने भैया के ऊपर प्रैंक करने जा रहा हूँ और वो क्योंकि वो हमेशा मेरे ऊपर प्रैंक करते हैं तो आ, तो वीडियो में मज़ा आने वाला है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कैमरा लगा दिया है और अब भैया आता होगा तो फिर भैया आता होगा तो फिर हम लोग शूट स्टार्ट करेंगे उनके साथ तो फिर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मज़ा बहुत आने वाला है A few moments later. इधर क्या कर रहा है क्या करो फोन जरूरी काम था क्या जरूरी काम था अरे मतलब दोस्त से हम्म। तो स्कूल में नहीं लेकर आ सकते अरे वो कल छुट्टी होने वाली है मम्मी का फोन कहां है ओ मम्मी कहीं बाहर गई है तो ले गई सारे आदमी बाहर हाँ। अरे वो देख रखा है हां ले आ हम्म। नंबर याद है ना पाएगा अरे हाँ हाँ हाँ हाँ आज पिज्ज़ा खाना मुझे आज तो मज़ा आया था ना चलेंगे

in भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं मेरी बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मोबाइल किसने रखा है वहाँ पे कुछ नहीं कुछ ये वाला अरे कुछ नहीं कुछ नहीं मेरे साथ प्रैंक तो इतना कोने में छुपा रखा है अच्छा लाइट जल गई मेरे साथ प्रैंक करेगा मैं दुनिया के साथ करूँगा तू मेरे साथ हाँ। गर्लफ्रेंड बनाएगा तू तो प्रैंक तो तेरा फेल हो गया अरे तो मेरा प्रैंक फेल हो गया तभी मैं सोचू ये मोबाइल मेरे से काहे मांग रहा है आज हम्म? ये देखो ये यहाँ यहाँ सेट करा है यहाँ सेट किए हैं कैमरा ये कोने में तो यहाँ पे यहाँ यहाँ यहाँ सेट किया ताकि दिखे ना वो तेरा तेरी तू मेरे को मेरे को मेरे को बनाएगा तू नहीं हा? हा? मेरे से प्रैंक करेगा तू तड़का भाई से चल वेल ट्राई अच्छा किया तुमने ठीक है अगली बार ट्राई कर लेना मेरे को कर, मेरे को मेरे साथ प्रैंक करना इतना आसान नहीं है ठीक है हम्म, अगली बार कर लेना तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो हालांकि इसका प्रैंक फेल हो गया बट बच्चे का मेहनत तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर शेयर करिएगा कमेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चलिए फिर तो ऐसे ही आता रहूँगा और तड़का लगाता रहूँगा बाय बाय